la place, c'est pas la place Malade, ça va pas Mais t'es con ou quoi là Tu serres ta droite, tu laisses passer le ballon pas la place pour doubler, il a pas la place pour doubler Si, a la place, tu a la place, Pas un mètre de distance, pas un mètre là sérieux pas la place, pas la place est au fond rouge au final.